Пресс-конференция о всеукраинском туре проекта «Атлас Эстрема». Продолжается всеукраинский тур нового музыкального музыкально-литературного проекта Юрия Андруховича и группы «Карбида». Харьков – первый из городов на востоке Украины, где состоится выступление. Дальше концерты пройдут. В каких городах вы подробнее расскажете. А у нас Юрий Андрухович, известный писатель, Томик Сикора, музыкант группы «Карбида», а Мара Каплинский, музыкант группы «Карбида», Татьяна Мандюк, координатор тура в Харькове – агенция «Артполи» і ще один музикант Павел Чепоковский. Дякуємо. А, е, ну що, ми тоді почнемо Юлія. Починаємо, Таню. Добре, представляйте. З мене, з мого такого короткого вступного слова. Доброго дня всім. Е, ми раді сьогодні бути у Харкові. Е, як ви знаєте, сьогодні ввечері, о 8 вечора, у клубі Пентагон відбудеться ем, концерт, презентація е, нового проєкту Юрія Андруховича та групи Карпідо, яка і називається Атлас Естремо. І е, ми одразу ж користуючись нагодою, всіх вас туди запрошуємо. А зараз е, маємо таку теж. Такий хороший шанс поспілкуватися з учасниками проєкту і ось передаю слово Юрію. Дякую. Добрий день, вітаю вас. У нас Е, Скарбідо е, на нашій інтимній е, географічній карті. Харків особливе місто, і тому ми з великою радістю до вас приїхали. А чому Харків таке особливе місто? Тому що наш найперший спільний виступ на території України відбувся саме в Харкові. От, Це було в 2006 році, тобто вже 9 років минуло. Е, у вересні 2006 року тут відбувався такий фестиваль, який, по-моєму, більше е, не відбувався. Тобто він був е, запланований, як здається, більш-менш регулярний, щорічний. Серед його організаторів був Сергій Жадан, і цей фестиваль називався Цех. І він був зорієнтований на е, нову молоду е, поезію, передусім літературу, але також і е, ці от музично-літературні проекти, схрещення поезії з музикою. І ми тоді зіграли матеріал з нашого першого альбому, який називався Самогон. От. А сьогодні ми привезли наш четвертий альбом ви вже чули його назву, вона така трохи географічна. От, Крім того, у нас е, у Харкові був ще один концерт. Е, якщо не помиляюся, в 2012 році це у нас був. Ага, точно у 12-му, тому що ми наступного дня після концерту звідси їхали в напрямку до Києва. А е, в цей день починалося вже євро 2012. І е, Ми їхали дорогою на Київ, а цю дорогу все ще ремонтували, та, і все ще робили, хоча вже якби голландські вболівальники їхали на Харків. От, ну, власне кажучи, трохи ще про цей наш найновіший проект. Е, це вже четвертий наш альбом. В 2012 році ми тут представляли наш третій альбом, він називався Абсент. От, І ми думали так, що ось у нас склалася трилогія. Е, самогон, цинамон, абсент. І, можливо, ми після цього нашу співпрацю завершимо. Тобто трилогія, трилогія це красиво, трилогія з таких трьох якби, ключових слів. От, І можна е, на цьому розходитись і е, займатися своїми справами. От. Але е, якось навесні минулого року раптом. Е, почалися розмови про те, що ми будемо працювати над новою програмою. Ось е, для мене це виявилось несподіванкою, тому що е, ідея і концепція, і навіть вибір текстів е, відбулися цього разу без мене. Тобто мене просто покликали на репетиції до базового міста. Ось музиканти працюють переважно у Вроцлаві в Польщі. От. І мене якби поставили перед фактом що ми будемо працювати над новою програмою, яка буде називатися Атлас Естремо, і яка базується на моїй книжці Лексикон інтимних міст. От. Тобто, це був той випадок, коли е, ну кажуть, без мене мене женілі, так але е, в хорошому е, якби сенсі це вийшов успішний варіант, тому що ми зараз виконуємо цю програму з якоюсь особливою радістю, і ще ніколи нам нічого так добре не вдавалося, як Атлас Естремо. В цьому зможете переконатися сьогодні, коли відвідуєте наш концерт. У нас е, цей альбом він е, двомовний, тобто, фактично, це подвійний альбом. Так? У нас два диски в ньому. Е, на одному з них, ось е, цей диск червоного кольору. На ньому е, усі тексти виконуються українською мовою. А на цьому диску чорного кольору усі тексти виконуються польською, крім мінського тексту, він звучить білоруською мовою. От, Крім того, тут є така уявна географічна карта, додається до цього альбому, де міста нашої подорожі. Е, ну, в досить такому своєрідному вигляді розташовані. Чому я кажу подорож? Тому що це є концепція власне е, альбому Атлас Естремо. Ми е, пересуваємося від міста до міста, рухаємося якби весь час у західному напрямку. Потім виявляється, що земля все-таки кругла. І е, західний напрямок раптом робиться східним, так тобто після Нью-Йорку Е, настає черга Москви. От. І е, ми завершуємо, ми починаємо в Берліні, завершуємо у Вроцлаві. А по дорозі у нас Антверпен, Лондон, згадані Нью-Йорк і Москва, Мінськ, Київ, Львів, Другович, Єрусалим і Ужгород. І е, ну ось, власне, все поки що, що я хотів сказати. Мабуть, е, ще будуть якісь запитання. Мої друзі зараз е, доповнять е, те, що я розповів. А я буду перекладати їх з польської мови. То я може додам. Dzień dobry. E, dodam, że dla nas e, stworzenie tego materiału też było niespodzianką і заскоченням. Додам, що e, створення цього матеріалу для нас також було несподіванкою. Ponieważ ono wyniknęło z naszego spotkania muzycznego w trójkę z Paweł, Marek i ja. Воно е, виникло із того, що ми втрьох, Павел, Марек і я, е, зустрічалися для музикування без без жодних текстів. Так, ще просто, собі Для того, щоб просто пограти в трьох. От е, у них давно не було цієї можливості пограти от таким от тріо. Так, Імпровізованим і теж не wiedzieliśmy, до чого нас то заprowadzi. І вони ще не знали тоді, до чого це все приведе, чим це закінчиться. Natomiast z tej improwizacji powstały jakieś takie моцне brzmieniowe і muzyczne речі. І під час цих імпровізацій почали народжуватися такі дуже е, енергійні, сильні, музично сильні, потужні е, речі. І на то ще наложили е, видаження українські видаження майдану. значить, ми в І це в часі співпадало з українськими подіями з майданом. Ця музика теж була для, для нас якимось таким емоціональним емоціональним wypowiedzią na ten temat. І ця музика стала для нас таким емоці... емоційним висловлюванням на цю тему. Навіть ще без слів, без текстів. Так, і помyśleliśmy, що якби добре би тут з Юрієм якби задявить теж. І тоді вони подумали, згадали про мене. Z którym mieliśmy zresztą kontakt, Jur, Jur, Jurko był na, na, na, na Majdanie i mieliśmy z nim jakby taki bezpośredni kontakt. My byli постійно w kontakcie mhm. podczas Majdanu. A że jakby to ta cała sytuacja w Ukrainie dotyczy też pewnych rzeczy takich y, geograficzno-terytorialnych, czyli za- o zagarnianiu terytorium, o Так, і оскільки е, концепція цього проєкту, цього альбому е, пов'язана з е, територіями, з е, просторами географічними. A poza tym nasza współpraca z Jurijem też polega na tym, że gramy koncerty w różnych miejsc, mia- miejscach І przejeżdżamy bardzo дуже часом odcinki. І наша співпраця полягає в тому, що ми виступаємо в різних містах, от коли буваємо в турі, і, і е, разом буваємо в зовсім різних місцях цього світу. Та географія цей час є овецна в нашій Це, ця географія завжди присутня е, в нашій Dlatego співпраці. Dlatego pomyśleliśmy, że książka Jurija Leksykon Miast Intymnych і тому ми вирішили, що моя книжка е, вони вирішили, що моя книжка лексикон досконałym materiałem, żeby jakby створити warstwę текстову до тієї, muzyki, która powstawała. Є досконалим матеріалом е, для цього, щоб е, власне створити базу для тієї музики. Natomiast problemem było to, że to jest Груба książka dużа. Але е, проблема виникла в тому, що моя книжка е, дуже товста. А так? chcieliśmy робити аудіобуку. Майже 500 сторінок, і е, вони не хотіли робити з цього аудіобук. Więc znaleźliśmy przed problemem, jak skrócić tekst na przykład o, nie wiem, o Kijowie. Тому do... виникла проблема, як скоротити тексти, як витиснути з цих текстів щось найсуттєвіше, наприклад, про Київ, який я додам від себе в, в книжці, це сторінок 10-15. От, як покласти це на музику. zaczęliśmy dekonstruować ten tekst, znaczy właśnie Marek zaczął. I, I Marek Котвіновський почав деконструювати мої тексти, тобто витягати з них саме, ну, мабуть, він точніше про це rozkaże. No tak, dzień dobry. E, ja się troszeczkę cofnę w tej wypowiedzi, bo chciałem dodać, że... Ja troszkę zrobię kilka kroków nazad e, u tej wypowiedzi. E, dodać to, że wydarzenia y, jakie towarzyszyły pracy, wydarzenia w Ukrainie, które towarzyszyły naszej pracy we Wrocławiu, miały charakter ekstremalny. Е, оті події, українські події, які е, відбувалися одночасно із е, нашими спробами роботою нашою музичною в Вроцлаві, носили екстремальний характер. E, Zarówno historycznie, jak i społecznie i obyczajowo. Як історично, так і в суспільному розумінні, і в розумінні е, традиції, звичаїв. Tak, i ta energia tej y, ekstremalności, tego y, docierania do granic, y, na przykład wytrzymałości, І ця енергія до е, досягнення певних границь, певної межі, była rodzajem też y, medium dla nas, muzycznego. E, była takim e, swojeridnym e, pośrednikiem dla nas, medium, tak? Dlatego, że do tej pory pracowaliśmy, w, zrobiliśmy trzy programy. Pierwszy program dosyć tradycyjny, rockowo-folkowy powiedzmy. Те, що ми робили раніше, наші перші попередні три альбоми е, були більш традиційними. Тобто, спочатку був взагалі такий е, собі, якби е, рок-варіант пов'язаний з самогоном. Ну і з тими текстами з Макса Mhm. E, drugi to był projekt, e, który miał troszeczkę, nawet nie troszeczkę, miał być czymś innym e, do, do samogonu, czyli projekt wynikający z elektronicznych jakichś naszych ciągów. Drugi projekt Cynamon miał bazować szybciej na elektronice, na takich jakby rozwiązaniach komputernych. A trzeci, y, idąc tą konsekwentną drogą, miał zaprzeczyć tamtym projektom i był rodzajem y, Rock opery. rock opery z muzyką z nieist- Postmodernistyczną. nieistniejącego filmu. Е, Третій мав знову ж таки виступити запереченням попередніх наших робіт і е, мав явити собою щось, ніби е, версію рок-опери з. Е, а насправді бути таким саундтреком до фільму, якого немає, який втрачено, загублений фільм. але зберігся саундтрек. soundtrack. No i skoro tak sobie pozaprzeczaliśmy, to teraz jak powinien wyglądać ten І оскільки в нас е, якби це вже стало певною е, лінією поведінки, що кожен наступний проект заперечував попередній, то тут виникли ми перед такою постали проблемою, як що тепер заперечити і чим. I postanowiliśmy, że zmienimy zupełnie instrumentarium. y, І ми вирішили, що передусім змінимо інструментаріум. y, Zagramy w trio w bardzo surowej, Заграємо в дуже суворому, жорсткому тріо е, у складі, jednocześnie у складі бас, ударні і саксофон. bas, udarny saksofon, jednocześnie y, wracając do domu gdzieś tam po próbach Cały czas w telewizji po prostu oglądaliśmy to, co się dzieje na Майдані. Так, а коли після цих наших репетицій, сейшенів ми повертались додому, то е, занурювалися в е, телевізійні е, прямі телевізійні стріми якби, з Майдану. Byliśmy w kontakcie z Juriem, byliśmy w kontakcie z naszymi przyjaciółmi. Так, підтримували контакти. Угу. І Trzeba było podjąć decyzję, co, co zrobić z tak dobrze, z tak obiecującą energią muzyczną. I wtedy właśnie znalazła się książka, właściwie ona już y, była równolegle wydana. w- Znaczy ja w może Ukrainie. dodam, że nie chcieliśmy be- bezpośrednio nawiązywać do tych wydarzeń. żeby Tak, to nie czerpaliśmy z tego energię. З ale іншого to nie боку, było- не хотіли так безпосередньо е, прив'язуватись до цих подій, тобто е, робити якусь е, глибшу, складнішу структуру асоціації, універсальніші. Tak. I, i І на цей час е, вже з'явилася в польському перекладі повністю ця книжка Лексикон інтимних міст, тобто цей текст е, став повністю доступним їм. No i taki pomysł gdzieś tam się pojawił, żeby stworzyć y, mapę podróży, która będzie odzwierciedlała y, miejsca, w których my byliśmy z jednej strony, ale też opisywała pewien rodzaj świata i, i wolności, jaka towarzyszy podróżowaniu. І тоді виникла ця ідея створити такий проект, який би базувався на певній е, на певній карті е, подорожі, і включити в нього такі міста, е, в яких бував і я, і вони. Niekoniecznie razem. I tak. neobowiązkowo разом. Ну і так повстала ta, ta mapa 13 miast. Znaczy to jest też odwołanie takim uniwersalnym do świata, jakby nie tylko do geografii, ale do tego, że świat jest pełen napięć, poszukiwania wolności i tak dalej, i tak dalej, takich jakby uniwersalnych też. Ну, коли коли говоримо географія, то це не тільки ну, якби в такому прямому розумінні, а передусім це якби оці всі напруги, які виникають між різними світами, містами, територіями, просторами. І е, ну я б ще додав, е, там вийшла така досить е, незвичайна річ, знову ж пов'язана із текстами. Фактично, Марек Отвіновський став автором, можна сказати так, автором уже віршованих текстів польською мовою, які він якби викристалізував із моїх прозових текстів. Але тоді нам треба було готувати після цього е, готувати українську версію, україномовну версію альбому, і мені довелося знову перекладати ці свої власні тексти з польської на українську. Тобто, в нас е, вийшла в цьому розумінні така своєрідна якби, петля, так? коло замкнулося. Дабл trouble. Угу. Ну так. От ну тепер ще може декілька слів про те, що загалом в нашому турі на підтримку цього альбому він він, до речі, цей альбом з'явився за декілька днів перед нашим туром. А випробували ми цей матеріал е, півроку тому в аналогічному турі в польських містах. І е, після цього, зігравши сім концертів, е, ми вже відчули якби таку готовність е, записати альбом. Ось, але його тоді ще не було. В Україні всього це 9 міст, і в нас вже завершилась перша частина із п'яти міст у західних областях. Е, перед нами чотири останні концерти: ось Харків, Запоріжжя, Маріуполь. І заключний буде 19 вересня у Києві на festiwali Hobelfest. Ja tylko dodam, że te dwie płyty nie są jednakowe, так, ще варто додати, що а, нібито, е, хоча б за змістом, ті самі 13 композицій на обидвох альбомах, але вони не однакові. Поніваж, якби там є дуже impro- значить znaczy імпровізаційних, improwizacyjnych, того Оскільки e, дуже багато е, фрагментів музичних, імпровізаційних і так далі, там Dlatego ehm, poszczególne kompozycje mogą się różnić, na przykład czasami się różnią, ehm, mają różną długość. Окремо взяті композиції, аналогічні, скажімо, Москва на одному альбомі, Москва на іншому, досить відрізняються між собою. Ну і більше того, я додам, що е, всі мають е, різну тривалість. Е, тобто один і той самий матеріал на одному альбомі, наприклад, 5 хвилин, там 13 секунд, на іншому – 6 хвилин 50 секунд. От. Ну, Це вже для е, для таких е, меломанів і гурманів, які будуть потім це багато разів переслуховувати, будуть щось зіставляти, порівнювати. От. А в будь-якому разі нам було цікаво це зробити. Вже падало <laughs> ще. Wszystko już zostało powiedziane, Уже все було сказано, але можливо є якісь запитання. От, е, ми готові відповідати. Пані, Скажіть, будь ласка, на концерті буде і українська, і польська версія? Ні, е, ну е, концерти ми завжди виконуємо тією мовою, е, яка відповідає країні, так в якій виступаємо, тому що загальна тривалість десь від години 15 до години 20 хвилин, тому це оптимально. Ну тобто, можна звичайно е, зробити якийсь мішаний варіант, декілька номерів виконати польською. Якщо є таке побажання, то ми можемо це сьогодні зробити. Досі е, це було так, що ми в українських містах е, робили це українською, а в польських польською. Ну а мінськ, а мінськ завжди білоруською. Е, але мені подобається і українська версія його, тому я останнім часом роблю його так мішано. Тобто один куплет українською, один білоруською, і так це звучить. Що просимо? Скажіть, будь ласка, чи е, відчуваєте ви зміну, що змінилася публіка у порівнянні з домойданим періодом і зараз? Це перше питання. друге питання. Скажіть, будь ласка, чи е, плануєте ви якісь виступи, може, творчі зустрічі, чи в зоні АТО, чи з пораненими бійцями в госпіталях? Е, ну, не зовсім в зоні АТО, але в е, якби в, в місті, яке на межі, так в Маріуполі у нас концерт. А е, хто саме, яка там буде публіка? Тобто, це маю, маю надію, що будуть вони при цьому теж. Тобто цим займаються маріупольські організатори, які я думаю, думаю, що вони правильно діють, і і там будуть військовослужбовці також. Е, спеціального такого якби виступу, на жаль, у нас немає за часом такої можливості. Тобто, у нас є можливість е, в кожному місті тільки один концерт зіграти, і при цьому е, ну якби це відкрито для всіх. От що ще було? А публіка. Ну, мені здається, що е, вона безумовно е, стала набагато чутливішою, і це е, ну, відчувається, зокрема, ось із реакції, десь десь коли перевалює після третьої, четвертої композиції, у нас після Нью-Йорка з'являється Москва. Це така своєрідна, якби політична інвектива так. І ось приблизно так це все виглядає. Е, потім у нас такий якийсь е, заспаний цей мінськ, е, такий, в якому нічого не відбувається, готель Білорусь. А потім у нас є найбільш пристрасна, найбільш різка, я сказав би, десь місцями брутальна і в той же час дуже провокативна композиція Київ. І е, вона є в кожному концерті такою, якби своєрідною цезурою, яка ділить якби до того е, публіка, якби просто е, слухає із задоволенням, а після цього моменту вона включається зі співпереживанням. Так відчувається це нам. Можно тогда воспользуясь случаем, как можно попасть на сегодняшний концерт? То в открытом ли это каждый може сделать и как? Так, звичайно, ну, на сьогоднішній концерт е, який почнеться о 8 вечора. Можна прийти до клубу Пентагон. Там е, у нас є е, знижки для студентів, е, які можуть ними скористатися. І так само, як говорив Юрій, теж я би хотіла додати, що якоїсь такої окремої можливості, на жаль, немає там зробити декілька концертів, але історія є абсолютно відкрита. Якщо, скажімо, сьогодні ми вже в такому приватному порядку запрошували там, скажімо, тих волонтерів волонтерів і тих, кого ми знаємо просто особисто в Харкові. Але якщо хтось би хотів е, прийти на сьогоднішній концерт, то можна це вирішити зі мною, звернутися до мене. Я думаю, що ми е, з задоволенням всіх приймемо і всіх запросимо, і для кожного знайдемо можливість ну таку оптимальну потрапити на сьогоднішній вечір. Е, ну, Якщо ваші якщо вопроси не сформулированы, тогда последние а, достаточно символичные цвета этих дисков, потому что для украинцев э, червоный и черный, мы знаем же, да, плюс еще а, цвета флага известного. А, Снова же, что в вашем случае они обозначают? Білий це теж колор. <laughs> Це е, я, е, е, я дуже вдячний за це запитання, тому що е, я думаю, е, ви порушили таку насправді е, зараз дуже актуальну тему. От. Е, я був е, свідком того у травні. У травні е, у нас був власне цей тур у Польщі. Я був свідком, я, я, власне кажучи, є свідком того, як у Польщі дедалі більше і більше нагнітається червоно-чорна тема. Так? І Е, тема е, якби, української повстанської армії, е, Бандера, і якби це нагадує мені якусь певну епідемію в ментальності. Тобто те, що, скажімо, обговорювалося в польському суспільстві набагато спокійніше і якби з, з більшим розумінням років ще 10 тому, те на сьогоднішній день якби відчуваєш все більше і більше нетерпимості в зв'язку з цим. Е, якраз у дні нашого туру в Польщі було е, е, президент Порошенко підписав закон, який у Польщі оце цілий якби комплекс законів антикомуністичних, так називаємо їх. Антитоталітарних у Польщі його всюди в медіях назвали просто як закон про реабілітацію Бандери і УПА. І е, на нашому шляху е, це стало якоюсь такою фейсбучною темою. Це весь час е, якісь сварки навколо цього. От навіть повертаємось до цих кольорів. Те, що на день 8 травня альтернативний знак був оцей мак так, мак, і там ці кольори теж червоний і чорний. Так відразу з'явилися ці точки зору в Польщі, що це в такий спосіб, хай яке вони взагалі мають право на цей мак, українці, так і е, це вони свої ці упівські кольори підлаштували, значить, до, до, до нашої перемоги над фашизмом. От я думаю, що це безумовно дуже обурювало. Наших друзів з Карбідо, і я думаю, що не в останню чергу їхнє рішення видати наш альбом саме в цих двох кольорах було пов'язано із цим. А, а Я не знаю, чи ви чи я не задалеко зайшов із трактуванням. Ні, абсолютно, ви був Ні, ну, дуже свідомо. Угу. Це був свідомий абсолютно. вибір кольорів. Угу. Natomiast do, znaczy dodam tylko, że jakby mamy taką, od 10 lat jeżdżąc tutaj z koncertami do Ukrainy, współpracując z Jurijem, mamy też jakieś takie, wydaje mi się, zadanie i, i, i misję też jakby, jakby te, te, wszystkie polskie jakieś takie e, e, uwagi, niezadowolenia, one wynikają z jakichś pewnych też nieznajomości. Ludzie się po prostu так. не wiedzą, co tu się dzieje. Оскільки вони вже протягом 10 років тут бувають, виступають, вони знають нашу країну набагато краще від багатьох поляків, і що їх особливо дратує, що про Україну беруться судити люди в Польщі, які дуже якби, слабо взагалі про щось знають і розуміють. От, Але судять при цьому надзвичайно категорично. І, що... Ну, Десь е, це можна зрозуміти, їхній рівень якби, посвяченості і те, наскільки е, вони це все розуміють, і з якими ось е, дурницями їм доводиться. Znaczy, тобто наша współpraca od 10 lat i jakby na, nasza, powiem duże słowo sztuka, jakby jest jakąś platformą pokazywania tego, że, że jakby вже співпрацюємо разом і на, наша співпраця і вживу таке високе слово, наше спільне мистецтво є до певної міри такою платформою, щоб показати, а як можна досягнути порозуміння і дружби. І показуємо то і вам, українцям, і, і, і ми це показуємо і вам, українцям, і полякам у Польщі. Же, ну, же по просто разом. Ну, зрозуміло. Спасибо. Е, там, я думаю, є декілька. Я весь час намагаюся якось це аналізувати. Може, доведеться якийсь більший текст про це писати. Зрештою, непогано було б е, десь і в Польщі його опублікувати. Мені здається, декілька чинників. Ну, це загалом є така штука, як е, зростання популізму в діяльності політичних партій. І для будь-яких популістів це золоте дно, так говорити про наші невинні жертви і їхні бандити. Так, це кожен е, популіст візьме на озброєння. От, Тобто, на мій погляд, відбувається загальне падіння того, що називається політичною культурою. Це в різних країнах світу відбувається, і в Польщі, в тому числі. От. А з іншого боку, безумовно, дуже серйозна, велика інтенсивна робота російської пропагандистської машини, тому що всюди на польських е, е, ресурсах завжди є люди, які масово щось там строчать е, про. про УПА, про їхні невинні жертви і так далі. Пишуть це польською з е, помилками, але зрозуміло, що вони отут от виконують це завдання, вони працюють. Тобто це досягло просто масових масштабів. От і е, ну крім того, що є звичайно об'єктивні чинники, тобто така трагедія справді була. Е, справді були ці злочини проти людяності, справді була ця кров. Але не була це в кожному разі якась там гра в одні ворота, де одні озброєні до зубів вирізали до ноги інших безневинних. Так? Тобто це насправді має за собою багато століть складної історії. Ми в нашому турі теж іноді на цю тему сперечаємося досить гостро. Е, ну, Нам е, після концертів іноді е, перебираємо з алкоголем і починаємо. <laughs> Тобто самі стаємо популістами, так? От в такому. Ну, сьогодні вечором без популізму, Сьогодні буде все добре, ми дуже відповідально ставимось. Ні, бо też jakby no, uczymy się, uczymy się jakby z siebie nawzajem i to jest ważne jakby też. Розумієте, я, я просто спостерігаю. Zrozumieć inny punkt widzenia. Я, я спостерігаю за розвитком е, цієї дискусії так у Польщі щодо е, е, Другої світової війни. І українці у ній я е, десь спостерігаю з з 90-го, 91-го року. І ось завжди є, якби оцей рік, який закінчується трійкою. Це кругла дата, тому що ці ось виступи проти цивільного польського населення вони відбулися в 43-му році. В польській історії зафіксовані ці дати. Тому я пам'ятаю, як це обговорював е, обговорював з 93-му, наприклад. Це було 50-ліття. І це був зовсім спокійний тон. І було сказано так, що все, що нам зараз потрібне в нових умовах, в новій історії, це е, попросити вибачення в українців і почути, що українці теж е, просять вибачення в нас. І це був нормальний підхід. Е, так воно і виглядало потім в 90-ті роки. Потім 2000-ні е, роки почалися з е, дуже приязних тісних стосунків. Президентів Кучма і Кваснєвського, і це було успішно. Тобто вони обидва відкривали меморіальні пам'ятки жертвам з обох сторін. Тобто е, пам'ятник українським жертвам на польській території, пам'ятник польським жертвам на нашій території, тобто, все, начебто, розвивалося природним чином. У 2003 році це далі було спокійно. Але що відбувалося вже в 2013-му, це не до порівняння. Так? Тобто е, я боюся тепер 23-го року, так? тому що воно йде по якомусь такому наростанню. І Ось е, оця міфологізація е, в польській свідомості набуває якихось шалених обертів. А як вам здається, це якось пов'язано з рівнем е, життя людей? Я думаю, це ну, звичайно це і пов'язано з рівнем життя, але це ще крім усього іншого пов'язано з, з дедалі більшою якби поверховістю знань. Так? Дедалі більшу роль відіграють просто якби Е, хештеги. Так ніхто не заглиблюється в читання якихось більших аналітичних матеріалів. Усі стежать за інтернетними е, заголовками. No tak. No ale треба додати, що po stronie ukraińskiej теж наступує mitoligizacja. No безумовно, так. Безумовно. І з нашого боку, звичайно, я не хочу зараз тут говорити. з нашого боку теж відбувається спрощення цієї проблеми і e, безумовно завжди в таких випадках е, мусить відбуватися діалог. Dokładnie, no, znaczy nie my, możemy emocjonalnie do tego podchodzić. Do my, my w naszym projekcie namagaємось się. одну з версій цього діалогу представити. No, dokładnie, tak? właśnie. Chciałem to powiedzieć. Mhm. Да, спасибо. Будем смотреть. Дякуємо вам. Дякуємо.